des colonies, des arrangements entre amis, la machine à des conquêtes va vous faire tourner la tête. Allez, entrez, entrez, messieurs, prenez les cartes, faites vos jeux, n'ayez pas peur, ouvrez les yeux, non, vous ne trouverez pas mieux que le poker diplomatique. Corte Niette La partie est ouverte Qui joue Les rois nous soulèvent de fumée oh Mais entre nous, guerre aux tyrans oh Appliquons la grève aux armées oh Crosse en l'air et rompons les rangs Crosse en l'air Crosse l'air rompons les rangs S'ils s'obstinent, c'est balle oh.